And I've been chilling, watching the ocean with you. Baby, up with a slow motion crew. And we up in our growlings when people change, but not us. And we just chilling, kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the north I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money, runs deep, honey? What again? Uh, atrás, atrás, atrás, atrás. ¿Qué ¿Lo mataste? No, boludo, No Lo maté en el aire, boludo, ¿cómo te queda? de pedo! La moqué, la moqué a, Me gustó. ¡Oh! Y un eco bastante violento, boludo. No. Y un eco bastante violento. Tita, vamos. La cámara, al fondo, al fondo. Guacho no llega a comprar, la puta. Uy, me agarró la... Ahí no. ¿Qué ves? Oh, nada. nada, F, boludo. Estoy sin plata. No, ¿cómo que nada, boludo? Oh, está rotando un coso por ahí. Ah, ah, ah, ah. No se murió el hijo de puta. F. Uh, te a todo lo ulti. Lo maté con el fueguito, ¿cómo te queda, boludo? Bueno, nanado. ¿Dónde me Va tirar la última. Eh. Están los dos ahí, boludo. Mirá, mirá, mirá. Miren esta, chicos, eh. ¡Oh! <laughs>